sera Je te près de moi, mais ton cœur sauvage, est-ce que quelqu'un, est-ce que quelqu'un t'a blessé Tu es comme un nom je suis pris en otage. Quand tu m'embrasses, tu t'en fous et je le sais, mais je veux rester. moi tu ne seras pas déçu D'habitude ce n'est pas moi qui craque la première Tu resteras et pour ça j'ai l'art et la manière Chaque jour qui passera Je te veux près de moi Mais ton cœur sauvage Est-ce que quelqu'un, est-ce que quelqu'un t'a blessé Tu es comme un nom je suis prise en otage Quand tu m'embrasses, mais je veux rester à tes côtés. A tes côtés. A tes côtés. Prise en haut. Mais je veux rester à tes côtés. A tes côtés. A tes côtés. Prise en haut.